Com a maior honra, a gente está recebendo hoje aqui o mestre Roland Anton Barclay. O Roland é um metafísico, terapeuta australiano que está chegando agora em Porto Alegre. Ele está trazendo para nós aqui uma formação internacional que eu acho que vale a pena você uh, se interessar por esse assunto, porque é realmente transformador. O Roland é mestre xamã e isso envolve todo o conhecimento com a Mãe Terra, a Mãe Terra da qual nós somos filhos e aonde é nós temos como extrair toda a nossa força para as nossas conquistas nesse planeta. É um lindo trabalho, você vai conhecer. Aqui ao meu lado está o Francisco também, que vai fazer a tradução, vai nos ajudar, porque o mestre Roland, ele, ele fala bem até o português e você vai entender muito do que a gente vai conversar. Ele também é quiroprático, né? E ele desenvolveu um método que, com base na repa, numa repadronização dinâmica, e ele é muito conhecido por negociador de arquétipo, que é essa formação internacional que ele veio trazer para nós. Não perca, porque vale a pena. Ele é um trabalho muito transformador. Uma das, uh, uma das dos benefícios, eles vão falar mais, mas um dos benefícios é como aprimorar as nossas técnicas de venda, como entender uh, o, o, o nosso paciente, o nosso cliente, de uma forma bem mais aprofundada para poder ajudá-lo melhor, né? E para poder realizar muitas das nossas conquistas. Eu tenho certeza que você vai perceber a profundidade desse trabalho. É uma honra tê-lo aqui conosco. Gratidão. Ok, muito obrigado and, and thank you. Welcome to Porto Alegre. Ok. O mestre também fica à disposição para algumas consultas. No site da Rede Regiapares, no Facebook da Rede Regiapares, você vai ver ali os dados para poder entrar em contato. Mestre, o que é ser um xamã nos dias de hoje? Well, somebody who is flexible in consciousness can journey in different dimensions in a way which is useful to gain information for daily life. É, bom, nos dias de hoje é alguém que adquire uma flexibilidade de consciência que pode viajar por diferentes planos para obter informações que sejam úteis para a vida diária das pessoas. Isto é uh, aplicado atualmente de uma forma é, ressignificada, digamos assim, porque tem toda uma tradição xamã que, que parece que colide um pouco com a nossa atualidade, mas tem como ser ressignificado. Okay, for me the traditional ideas or the traditional practices are like a library of consciousness. Um, and a library um, gives you various states which can be used, but of course no ancient library tells you how you could use it today. É, então, para mim, toda essa tradição uh, é como uma biblioteca da consciência. Essa biblioteca te dá muitas informações úteis, mas ela não te diz como essas informações podem ser utilizadas no dia de hoje. E esse trabalho, é, não só ele é ensinado numa imersão, num curso como esse, mas também ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, nas coisas práticas do nosso dia a dia? Yes, um, the most important difference in how I would work and others is that some would journey to another dimension eh? and bring back the information, but have it be separate from the rest of life. And I call many of these different levels not just worlds, but levels of your own minds, plural. And one needs to know one's own minds because people make a decision and five minutes later they're doing something else because a different mind has a different opinion. And it's necessary to actually know all of the minds or for all of the minds to know each other for daily life to even work at all. a grande diferença deste trabalho para outros trabalhos é que neste trabalho uh, o que nós fazemos é uma jornada para diferentes níveis da consciência e uma integração das diferentes mentes. Mentes aqui está no plural porque se concebe que cada pessoa tenha diferentes mentes que negociam entre si. E quando essas mentes não estão totalmente alinhadas, você tem aquelas situações em que uma pessoa toma uma decisão de fazer uma determinada coisa e logo depois retrocede ou faz exatamente exata exatamente o oposto disso que estava fazendo. Eh, negociar arquétipos é negociar internamente com essas diferentes mentes, elas não são vistas como algo que está fora, mas como algo que está dentro. Então, a pergunta que eu havia feito ela toma um outro formato. Uh, nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda, de, uma, de um encontro com a nossa, uh, o nosso canal de informação da nossa biblioteca central, digamos assim, correto? Sim, canal de biblioteca central e biblioteca fundamental ao mesmo tempo. Perfeito. Porque tem conhecimentos de ambas as partes que nós não acessamos normalmente, né? Yes, the um, body ego very often has a very opposite idea of how to live than the spiritual ego. And conversation is necessary, negotiation is necessary between levels in order to make any sense of life. So many people are, uh, their mind wants one thing, their emotional mind wants another, their instinctive mind goes in a third direction. And the training I do is to quickly bring alignment between these minds. Bem, no nosso dia a dia, a mente do ego muitas vezes tem uma opinião diferente de como nós devemos é, viver a nossa vida é, eh, do que a nossa, do, essa, essa ideia do corpo é diferente da ideia da mente. Então o que nós fazemos é uma negociação entre o, o ego do nosso corpo, o ego da nossa mente, o ego das nossas emoções, né? então nossa, nosso corpo uh, nossa mente focada no corpo, focada nas emoções, focada naquilo que é mental, para elas poderem conversar entre si e chegarem num acordo de qual é o caminho que nós queremos num dado momento das nossas vidas e não ficarem numa atitude destrutiva entre si que nos imobiliza no dia a dia. Não perca, porque vale a pena.